არის ერთ-ერთი მოთხოვნათაგანი, რომელიც ჩვენ ყოველთვის გქონდა შინაგანად, მათ შორის ჩვენ რესპუბლიკელებს, прокуратураის ცნება, თვითმართველობაში ცნებები, ცნება შინაგან საქმეთა სამინისტროში და რაც თეორია საარჩევნო კოდექსში ცნებები არის ის ზარმაზარი საქმეები, რომლის გაკეთება უნდა მოასწროთ რაც შეიძლება სწრაფად. прокуратураში ცვლილებებმა აშკარად ძალიან დააგვიანა და მე მგონი მე რომ აპატიმრებდნენ ის პროკურორებიც კი მუშაობენ დღე დღე მე ფიქრობ რომ საჭირო არის იქ სერიოზულად საჭიროა რეფორმირება